продукции Five Nights at Freddy's ойнаймыз бұл жерде көптеген скримерлар шығады сондықтан егер біреулеріңіз шошынып немесе сондай жағымсыз сезімде болсаңыздар онда кешірім сұраймын біріншіден ал екіншіден бұл ойын қатты ұнайды тұман бәріне де демеймін себебі көбіңіз ойнағансыздар көбіңіз көрмейсіздер жоқ бастайық бірінші түн жалпы ойын туралы айта кетсек бұл осындай қорқынышты ойын емес деп айтуға да болады себебі тек қана екі үш иә төртеу қана скримерлер жүреді үшеу а иә төртеу фокси бар ғой фокси фредди яғни ол бізде ең сондай маңызды скример Yeah. so like бұл жерде бес ақ күн ғана болады иә бес күн сағат алтыға дейін біздер осы үшеуін және төртеуін қорқыту керекпіз яғни қорқытып оларды өз бөлмелеріне Taxpayer is not responsible for damage to property or person. Upon discovering the damage or death occurred, a missing person report will be filed within 90 days or as soon as property and premises have been thoroughly cleaned and bleached and the carpets have been replaced. Blah blah blah. Now it I know, to Uh, the animatronic characters here get a bit quirky at night, but do I blame them? No. If I were forced to those songs foxes eating everything. Rip right now, shit. Or never. But we respect, Right? Okay. So just be aware, the characters do tend to wander a bit. Uh, they're left in some kind of free roaming mode at night. Uh, something about their servos locking up, they get turned off for too long. Uh, they used to be allowed to walk around during the day too, but then there was the bite in 87. Uh, жарықтық яғни пауэрлэф дейді ол энергия байланысты және энергияға жауап береді егер біздерде нөл процент болса онда болды сіз құрылдыңыз онда маңызды иә дәл солай бірінші бір қазір бірінші түнде ешкім келмейтін сияқты әлі ештеңе болып жатқан жоқ қалай көріп тұрғаныңыздай сағат екі болды әлі ешкім ешкім жоқ көрдіңіз ба Әлі ешкім бәрі ә, қалай тұрды сол қалпында тұр музыка шығып жатыр музыка басталды негізі музыка бар болғанына қуаныштымын себебі яғни қызық не қызықтырады айтып уайымдауға не бермейді жоқ уайымдауға бермейді музыка а музыка кетіп қалыпты көрдіңіз жоқ кетті әлі ешкім жоқ қызық иә сағат үш болды мен естідім жаңадан естігем қай жақтан а чика чика чика чика қайда әдейі екен мен келген деп ойлайсың чека шығып кетті чека шығып кетті о жоқ қайда жоқ кетті жоқ а ана жақта тұр ана жақта тұр Чек. Қайда чек? О, Бонни. А, Чика. Чика қайда? Бонни тұр жарайды. Чика қайда Чика? Ана Чика ма? Ана Чика сяхта. звук. Завтра под. Бонни Линда Бонни. Бонни Салбо. Пираты уже фредди шығар әлде фредди а жоқ фредди өз бөлмесінде отыр онда кім қирап жатқан кім симай жатыр ана жақта бес болды бес алты бер мен no a otra. Ah, no, vamos a otra. опа фокси фокси фокси кетті ғой ана фокси қашып кетпе мына істемейді екен ана фокси о сағат алты болды you can shoot yeah acredita, né? Acredita. Alô? Acredita. Acredita. түн екінші түн ұзақ тұру ұзақ ұзағынан неге ұзақ әбден ұзақ болып кетті О. а айтпақшы осы ойынның тарихын айтып берейін бір ә, күзет яғни енгізеді ол жұмысқа тұрады осы жерде яғни пицца размер сондай бар дәмхана сол жерде олар сол жерде ол яғни кім ол күзет ол сол жерде яғни күш алады сақшы сақшы болып ана үш үшеуін ұстайды сол үшеуін ұстау үшін осындай нәрселерді қолдану керек осындай жерлерді екінші түн білмей қалған көрейік достар екінші түнде пони иә ол қашады оны біздер білеміз әрине о чика чика мен телефон ойнағанда басында пони чика қалады телефонда ә, басқаша екен басқаша екен ойнағанда ал бұл жерде сұра- ана екеуі де бастайды екен неліктен ұзақ мен түсінбедім менде ағында иә ойнағанда тезірек жұмыс істемеді ма бірақ түсіргенде қаттаяды қаттаяды екен қаттайып қалады білмеймін неге екенін бірақ қаттайып жатыр түсіргенде түсініксіз түсінбеген бірақ жарайды негізінде былай қызық емес бұрын қайта қайта тексеріп қызық болады скример пайда болғанда яғни скримерлер есікті тұрған кезде осы қызық болады есікті жабып оларды күтіп қайтадан ашып қайтадан яғни былай жүріп осы күшті Ну, больше. Или что более камеры не где дрожать анау ана түсініксіз ғой бонни қайдасың а міне тұр міне кетті қазір тағы Уничтожил автор штора. Что же? Оно на меня. Ана мынау басып келіп тұр. Бонни. Чика келмеді. Ну, Бонни келе береді екен. Блин, бас тимейді. О, келді. Келді бәсе біліп. Жарайды күтейік. Анау кетпейтін сияқты алкаға дейін тұрады. Бәрі жүз пайыз. Ана Чика да келеді қазір жүз пайыз. Қазір білмеймін стратегия қолдану керек достар бұл стратегия яғни ар жаққа қарау керек ойлану керек ойлап істеу керек мен негізі жақсы көремін бірақ қорқынышты ойындарды бірақ бұл қорқынышты емес мүлде қорқынышты емес қызық ойын стратегия яғни бұл басқа ойындарға ойындардан яғни ерекше он екіге жаңа тоғыз ақ процент Saat bo'lsa bugun hozirgi massasi alta bo'lsa bo'ldi olti bo'lsa bo'ldi қазір алты немесе өлем екі болсыншы ой жоқ алты болсыншы тезірек алты болсыншы алты иә, иә иә алты болды жарайды достар мен уже аяқтау керекпін ғой енді себебі аяқтайтын уақыт келді үшінші түн жарайды достар мен, егер видео ұнаса лайк басыңыздар комментарий жазыңыздар жазылыңыздар арнама ол өте көмек береді береді немесе және тағы керек уәлетқа өз қайныңызды көрсете аласыздар донаттарыңыз көбейе берсін жарайды сіздермен болған